Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? En realidad te mentí un poquito, porque no necesito tu ayuda. Pero quería salir un poco de casa. ¿Te molesta acompañarme? No, la verdad no. Gracias. A veces siento que me ahogo ahí adentro. Ay, no, para, perdón. Soy insoportable. Siempre te estoy contando mis problemas. Me odias un poco, ¿no? No, para nada. ¿Seguro? para nada. Sí, seguro, 100%. Bueno, gracias. Porque la verdad es que me hace muy bien hablar con alguien de las cosas que me pasan. Sí. ¿Y tu madrina? No, no, ella cada vez que quiero hablar le agarra jaqueca de repente. No me entiende. En realidad sos la única persona que puedo confiar, ¿sabías? No, Ambar. Ambar, hay muchas personas que te quieren y hay muchas personas en las que puedes confiar. No. No, a y a Jasmine ya no les interesó. Estoy sola. Me quedé sin amigos. Ok, Ámbar, ya no voy a permitir que digas que estás sola porque me tienes a mí, porque está Luna y porque estamos todos los chicos del roller para ti. <laughs> Gracias, Juan. Es muy lindo lo que decís. Y ya que estamos acá, me encantaría hacerte una propuesta, a ver si aceptas. Tengo dos entradas para la van premier de una película que muero por ir. ir con Delphi, pero bueno, ya sabes todo lo que pasó y no quiero ir sola. ¿A vos te gustaría venir conmigo? <laughs> Bueno, mira, en realidad... Si tienes algo que hacer, no importa, de verdad, decime. Déjame decirte por eso. En realidad, Ambar, me hubiera encantado ser yo <laughs> el que te invite. Pero ya que hiciste tanto, está bien, acepto. Siempre y cuando yo invite a las palomitas. Ok, te dejo. Bueno, tengo un solo amigo, pero es el mejor de todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me así? Porque Ambar... Em, Mm. Martínez de los ojos más bonitos que había visto en mi vida. Mm. Además, has cambiado mucho y me caes muy bien así. Simón, todo lo que cambié es gracias a vos. ¿A mí? Sí, de verdad. Desde que empezamos a ser amigos, empecé a ver las cosas de otra manera. Es como... Voy a decir algo muy cursi, <laughs> que probablemente después me arrepienta por haberlo dicho, pero lo voy a decir igual. Bueno. Ok, ¿estás preparado? A ver. Es como si hubieses iluminado... <laughs> ¿Mi, mi camino? ¿qué sí, iba a decir eso en serio. No, en serio, Simón. <laughs> No te rías. No, es que... Simón, sos una persona increíble. Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que me... Eh, ¿Te acuerdas que te conté que tengo un examen mañana? <laughs> El que tengo que estudiar un montón. Nos vemos, nos vemos. Pero, eh, Ámbar. Hola, ¿cómo están? ¿Estudia mucho? Sí, yo también tengo que, tengo que ir a estudiar. ¿Qué onda, más? Oye, uy, yo también. No, mole. no te hagas. No te hagas el que estás hablando con alguien. A mí no me mientes, ¿eh? perdón, Nina y yo no sabíamos que ustedes dos estaban aquí. Em, nada, aquí. Luna, em, o sea, venimos a platicar, no solo Ah, platicar. Sí. O sea, es, es, una nueva forma de platicar em, dándose un beso, ¿no? O sea, como que platican y después se besan. No, pero no, Nos, besamos, Ah, ok. No, no nos besamos, solo que eh, tiene un examen pronto. Ah. no, sé, no sé qué más decirte. Simón, mira, la verdad es que yo soy tu mejor amiga y puedes confiar en mí para lo que necesites, o al menos que ya no confíes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta Ámbar? ¿Sientes algo por ella? Ok, Ámbar ha cambiado mucho desde que yo la conocí. Mm. Tiene unos ojos muy bonitos, Ok, le está dando muchas vueltas y no contestaste mi pregunta. Simón, ¿en serio sientes algo por Ámbar? Ok, Luna, estoy confundido. Estoy confundido, pero no puedo negar que siento algo fuerte por ella.